pues el trato denigrante que nos da el ICAM, que no tiene en cuenta nuestro trabajo y el peligro que conlleva el que lo hagamos sin estar en condiciones, debido a una enfermedad o a una lesión. les altes que donem són les eh, que per justícia, que, perquè creiem que actuem amb justícia, tots els nostres metges i professionals, es dona el que, el que es valora aquí és si una persona amb la malaltia que tingui o no tingui pot anar a treballar. No,